aproba. Despre asta este astăzi. Ehm, în dicționar este a încuvința o acțiune. Și mă tot gândesc la o persoană care, într-un grup destul de mare, mm, ehm, am observat-o ehm, aprobând pe toată lumea și mergând la fiecare să spună da, da, da, e ca tine, da, ai dreptate, ai dreptate. Și mi-am dat seama că parcă pe ea nu se aprobă deloc. Și când m-am jucat puțin dându-i un exercițiu de genul uh, ia, du-te la fiecare și simte, îți mai vine cu adevărat să-l apropi sau poți să spui nu? Și uh, și-a dat seama după o zi întreagă de jocuri că a învățat să spună nu și a fost fascinată și ideea este că a aproba de multe ori este o mască uh, a unui sentiment de stânjeneală și a unui destul de mare din interior. Ciao.